jetzt ungefähr 15 Kilometer gepaddelt. Ähm, zwei Stunden unterwegs. Hier haben wieder übel. Und jetzt geht das hier gleich um die Ecke. Heute dann wahrscheinlich noch 40 Kilometer. Und dann schlafen wir irgendwo am Strand. Und dann geht's morgen zurück. Zur Brücke. Da hinten ist sie. Kann man wahrscheinlich nicht sehen durch den Wald weg. Last line. Summer's perfect wine. The world just went away. Turn to start again. And catch your star in and You're my itch in spite. The curtain calls for me. So, oh, wir haben jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte, glaube ich, geschafft. Oder ungefähr die Hälfte. Wir stehen hier so 200 Meter vom Land entfernt im Wasser. Scantline-Fähre angehupt. <laughs> Hat ein bisschen Schiss bekommen. alles gut. Alle sind fit. Ich glaube, wir können drüben sogar... Ähm, wie heißt es noch drüben? Weißt du das? Hier ist Puttgarten. Ich mag Dänemark können wir sehen. Ja. Akku von der Kamera leider schon am letzten Balken. Muss man meinen Boden wieder einsammeln. kurze Pause und dann mal sehen, wie weit wir noch, wie weit wir noch fahren. Vielleicht schaffen wir ja. Das sieht ja gut aus. Hearts go on and on Squeeze them till they're gone Young love's falling through and to start again. Away your hope on hope. So, wir sind jetzt schon an der ähm, Westseite von Fehmarn. Nord? Nordwestseite, ja. Also, da ungefähr ist Kiel. wie es aussieht, machen wir es heute noch. Ähm, sind ungefähr 25 Kilometer noch bis Fehmarnsund. Und dann sind wir wieder am Auto. Attacke. Light, cure my itching spite. The curtain calls for you. Pretend to start again. We drew the line. It's a race against the times. Wir sagen, wir sind durch. Unser Auto ist nur noch wenige hundert Meter von hier entfernt. Gute Tour heute. Jetzt kommen auch die Wolken. Ich denke, wir haben keinen Sonnenbrand bekommen. Wir haben uns auch ungefähr fünfmal eingecremt. Nils macht gerade Selbstporträts. Ziellinie haben wir geschafft. Die Hände sind auch gut durchgeweicht und aufgerissen aber war gut.